अब देखिए ये इतनी शीट्स इंसर्ट हो चुकी हैं देखिए बाय डिफॉल्ट तो अभी 2016 की बात करें तो आपको एक ही दिखता है 2007 में बाय डिफॉल्ट तीन सीटें दिखती हैं आपको यहाँ पर बहुत सारी सीट्स मैंने शॉर्टकट की का प्रयोग करके इंसर्ट करा ली हैं ठीक है और वो शॉर्टकट की क्या थी देखिए सीट को जो इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी वो थी अल्ट एच आई एस तो अल्ट एच आई एस को यूज करके इंसर्ट करा लिए ठीक है इसके अलावा आप शिफ्ट और एफ का प्रयोग करके भी शॉर्टकट की इसका भी प्रयोग करके जो है आप शीट को इंसर्ट करा सकते हैं तो अगर आप शिफ्ट और F11 प्रेस करते हैं आप देखेंगे एक और शीट यहाँ पे आ गई है ठीक है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अब सवाल ये है कि इनको हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्या करना है ऑल्ट के साथ ई एल प्रेस करना है तो आप प्रेस कीजिए अल्ट फिर प्रेस कीजिए ई e, फिर प्रेस कीजिए एल तो जैसे ही अल्ट ई एल प्रेस कीजिएगा तो उसी क्रम में हटता चला जाएगा अल्ट ई एल हट गया एक और फिर अल्ट ई एल एक और हट गया देखिए फिर प्रेस कीजिए ऑल्ट ई एल तो एक और हट जाएगा अब एक और हटा देते हैं ऑल्ट ई एल खाली एक तो सूरज वाला रह जाएगा तो देखिए एक ही सीट बची हुई है तो इस तरीके से आप शीट्स को हटा भी सकते हैं आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी ऑल्ट ई एल को कैसे आप यूज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video